トを捕まえたぜ現行犯だこの黒人野郎がこの罪だけで20年は出るにようにしてやるぜ許しておいら財布を取っただけだこのトンチキが俺はてめえらができねえなんだだが俺はいいやつなんだこれから毎週20ドルずつ俺のところに持ってこいそれから盗んだものの半分もやかましい うっとうしいぞ意味なんじねスカッとするからしてるだけなんだよこのボギーあん それじゃ友人の名を言ってみろ、うん、嘘つくんじゃねえおめえも豚箱に入りてえのかジューテルバカめそこの女の子を見な吐き気のする悪はわかる悪とは